yo'lga o'zdik hatto bir zumga ham ajralmas edik ikkimiz opa singil shoh silashib quvnoq baxtliyoti yoshligimiz mana bugun sen oq libosni kiyib kela bordik ko'zatimiz yumolabdi tez o'tarkan yillar sensiz huvillar huyim bag'riga o'zgalarga olganlar qanday otam jilmayar qo'lda ko'ksida achchiq ko'z yoshini bildirmas gapirish bo'lishi emas shohona jamoasi